shit. Yeah. So here we go. Je pense que je suis beau comme ça. Ouais. Ouais. On cute. Je sais que tu Qu'est-ce que tu crois Je sais, je sais, beaucoup de gens vont se demander pourquoi je regarde cette carte de vidéo. Je sais, j'ai pas fait de pays dans Et vous manquez la tête de ma mère. Et pendant ce temps, j'étais malade aussi, boy. Moi, je tombe tout le temps malade. Si je vous montre les médicaments que j'ai, la tête de ma mère, regardez ça. ça It's everything in Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis asthmatique. Je l'ai eu de ma mère, du coup, bon, je fais des crises d'asthme. J'ai tout la tête de ma mère en ce pas je But you know what I'm saying? Here we go again. right now. You know what I'm saying? ugly. I'm saying? Yeah. Yeah. Yeah. I'm about to this youtube voilà et je promets je sais pas si je vais mais je vais le faire faire des vidéos tous les jours bien chaque vidéo je chaque tranche ça dépend non ça prend du temps de monter et tout ah, so here we go again yep yep yep yep yep yep yep yep yep i'm back i'm back at it you know what i'm saying you know what i'm saying I don't know about that shit. You dig what I'm saying? I'm carrying this shit. I'm carrying my rap. You hear me? Mm, dirty mirror, dirty mirror. You dig what I'm saying? That's what I'm looking at right now. I'm, I'm about to go to get my haircut done. You dig? I look like a little baby, but I'm better than him. Adam, Adam I up, not Adam, Là, je me suis coiffé. J'ai le contour. J'ai des locks aussi. Je vous ai pas dit ça. <clears throat> ça fait un mois que je les ai faits. Eh, ça Déjà, ça pousse. J'ai les cheveux là. C'est un peu light. peut ça va tomber. Je te sais. Mais j'étais tellement fatigué le jour où je les faisais. je me suis assis pendant 10 heures de temps. 13 heures à 23h, j'étais assis, la tête de ma mère, elle me fait ça faisait mal. What the fuck? c'est un mal pour un bien. I think so. I think La tête de ma mère, vos copines ont des problèmes. cachez vos copines. Cachez vos copines, sinon je vais les voler des. Cachez vos copines, ma Ok. Je vous ai dit que je j'allais voler vos copines, ouais. Cachez vos copines, mec. C'est comme ça. C'est comme ça. Yes, sir. Yes, sir. <laughs> yes, sir.